La mobilisation s'est accrue ces derniers jours, là aussi en France, euh, euh, avec cette photo. Regardez d'ailleurs ce, ce tweet euh, euh, qui avait été euh, posté par Manuel Valls, le Premier ministre. Voilà, il avait un nom, Aylan Kurdi, urgence d'agir, urgence d'une mobilisation européenne. Stéphane De Vries Ouais, c'est sans doute le tweet le plus cynique de la semaine, parce qu'en fait, celui qui peut agir, c'est le Premier ministre. Contrairement à ce qu'on pense, ce pas l'Europe qui a la compétence sur l'immigration, la politique d'asile, ce sont les gouvernements nationaux. Et pendant des mois, des années, en fait, la France n'a pas fait grand-chose, contrairement à ce que dit le gouvernement actuel. Manuel Valls s'est vanté il y a quelques mois encore qu'il a expulsé plus de Roms, bon ça c'est autre sujet, mais il a expulsé plus de Roms que Nicolas Sarkozy. Donc ce tweet, en abusant l'image de ces pauvres garçons, c'est vraiment d'une indécence incompréhensible et ça montre très bien l'hypocrisie finalement de, de gouvernement et des gouvernements français sur ce sujet.